بسم الله الرحمن الرحيم إذا الشمس كورت وإذا النجوم انكدرت وإذا الجبال وإذا الجبال سيرت وإذا العشار وإذا العشار عطلت وإذا الوحوش وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار وإذا البحار سجرت وإذا النفوس وإذا النفوس زوجت وإذا الموءودة وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت وإذا الشحف وإذا الصحف نشرت وإذا السماء وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة وإذا الجنة أزلفت علمت نفس أقسم بالخنس الجوار الكنس والليل والليل إذا عسعس والصبح صاحبكم بمجنون ولقد رآه بالأفق المبين وما هو على الغيب بضنين وما هو بقول شيطان ما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين الله أكبر